Karena cinta ini kau si bawa Satahan rindu Terada lagi tawa Kau jauh di sana Bro. Nah, nah. Bro. Bro. Karena cinta ini kau subawa Saat tahan rindu terada lagi tawa Kau jauh di sana Seharus bakal mana